pop, pop, pop. Don't you know, motherfucker? Flying. Huh? belle écoute sick, belle écoute, belle écoute, belle écoute sick, belle écoute sick, belle écoute sick, belle écoute, belle écoute, belle écoute sick. Jindri. Ah. पहले खुद सीख फिर सबको सिखा पहले आईना देख फिर सबको दिखा बाप होता बाप बाप को मत सिखा खुद से तू जीत अकेले लड़के दिखा फिर सबको सिखा पहले आईना देख फिर सबको दिखा बाप होता बाप बाप को मुझ सिखा खुद से तो जीत अकेले लड़के दिखा तुझे ना पता है काल मेरा कैसे बीता आग लगी थी पानी में और जल रही थी चिता ना मिला मुझे कभी इन पत्थरों में खुदा इंसान है शैतान उसी में रब दिखा खून भाग के लिखा परछाइयों से सीखा अंधी दुनिया फाके खोल के जो देखा हुआ पावन जैसे राउंड जला अपना लेकिन मुखो ऊपर से देखते सब अंदर से देखता कोई नहीं अंदर से रोता दिल पर ऊपर से आके रोई नहीं समय बनाता सब लोग समय से भागे मैं ना भागा क्या सामना वक्त किया कभी व्यर्थ नहीं अर्थ नहीं जा भरोसा डगमगाए दोस्ती के साथ घटा फायदा नजर आए मैं दूर उन लोगों से जो दोस्ती आजमाए जिसे समझते हम अपना वही गाड़ मार जाए हाँ मैं ही मेरा सब जब दुनिया बोली रूप मैंने शुरू किया तब मैं जाना चाहता दूर पास आना चाहते सब रखना मुझे चाहता तो दिन में अपने रख ए गान को तेरे दांत इधर मत दिखा घिसता मैं दिन को और रात को मैं पिता ही आड़े तेरे गुस्से में घुसता फिर सीधा ये पकड़ नहीं पा रहे मेरी हरकत जैसे जीता पहले खुद सीख फिर सबको सीखा पहले आईना देख फिर सबको दिखा बाप पता तो बाप बाप को मत सीखा खुद से तो जीत अकेले लड़के दिखा पहले खुद सीख फिर सबको सीखा पहले आईना देख फिर सबको दिखा बाप पता तो बाप बाप को मत सीखा खुद से तो जीत अकेले लड़के दिखा दाल बात लोन सा कौन नहीं कौन सा ना बाप मेरा मानी ना कोरगा में डॉन सा बनाई नहीं झाट में कौन सा भी कौन सा हिमती निकम मोला निकाल लो मैं हंसा साफी से लटका के दे दूं मैं फांसी बारसी को फ्रेश मुझे पसंद नहीं बासी ये पड़ते मेरे पैर मैं बरगद का पेड़ देता मैं ऑक्सीजन और फ्रेश हवा ताजी बाजरी की भाकरा नहीं मेथी की भाजी आयुष से ज्ञान मला द्यायची ती आजी ही फक्त गाडीत पोरं व्यसनात बिझी तोंडावर हसू आणि डोक्यात तो बिटी रोखून पाहतो आणि मारतो तू मिठी शेमनेपणा सोड तुला सांगू मी किती झाडभरची दार पण बोंबलशील किती हातमध्ये सुतील मला वाटायला लागली भीती है स्क्रिप्टेड है सीन में और भाई तेरा ओजी जाता नहीं साइफर में पब्लिक सब खोटी माँ मेरी खुश और दो वक्त की रोटी सपने में देखू पर आंखें नहीं सोती घर घर में जला रहा मैं हिप हॉप की ज्योति ये रैपर अपने लिसनर्स को पहना रहे टोपी ये नकल ची बंदर ने दे दो कोई ट्रॉफी तेरा फेवरेट रैपर किसी और की कॉपी पहले खुद सीख फिर सबको सिखा पहला ना देख फिर सबको दिखा बाप बता बाप बाप को तो मत सिखा खुद से तू जीत अकेले लड़की सीखा पहले खुद सीख फिर सबको सीखा पहले आईना देख फिर सबको दिखा बाप होता बाप बाप को मत सीखा खुद से तू तो जीत अकेले लड़के दिखा तुझे ना पता है काल मेरा कैसे बीता आग लगी थी पानी में और जल रही थी चिता ना मिला मुझे कभी इन पत्थरों में खुदा इंसान ही शैतान उसी में रब दिखा खून भाग के लिखा पछाइयों से सीखा अंधी दुनिया को आके खोल कर जब देखा हुआ पाउन जैसे राउंड जला अपना एक मुखोटा हाँ पहले खुद सीख पहले खुद सीख पहले Hôm nay cũng phải đã quyết chiến tri